Ta musica organa, hen, to tympanon, duo, he helius, he lyra, to biolion, tria, he horde, tessera, he e ho barbitos, to violoncellon, pente, he holcote salpings, 6. Το σαξόφωνον. 7. Χ. μπαρέια σάλπινγκς. 8. Ο αουλός. Ο πλαγίαουλός. 9. Το αχόρδιον. 10. Ο άουλος εκκλησιαστικού οργάνου. 11. ΧΕ ΙΣΠΑΝΙΚΕ κυθάρα. Doodeca. To trigonon. Tria caideca. To orsion psalteerion. Desera caideca. To psalteerion. To epigoneion. Pente caideca. He salpings. He caideca. Ho euthuolos. Hepta caideca. He fusarmonice. Octo to ecclesiasticon organon enea kaedeka to automaton kleidokymbalon eikosin to kleidokymbalon meturas eikosi hen to orchion kleidokymbalon eikosi duo to harmonion